Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam ekran LCD do BeagleBone Blacka. E, ekran jest firmy 4, 4D Systems. E, Dostał, został dostarczony przez e, ematador.pl. Mm, tak jak widać, BeagleBone Black jest wsuwany całkowicie do, na, na piny. Obok mamy wyjścia tych pinów, gdzie możemy podłączać jakiekolwiek inne e, e, urządzenia, moduły. Pokrótce przedstawię e, co na przezie mamy. Mamy oczywiście nasz ekran LCD dotykowy, przycisk resetów, przycisk power, przyciski kierunkowe, czyli lewo, prawo, góra, dół oraz przycisk enter. Tutaj mamy dwie diody, jedna dioda zasilania, druga dioda jest informacyjna użytkownika. OK. E, w tej chwili uruchomimy po raz pierwszy e, ekran z systemem. Diody zapalały, zapalają nam się. Chwilę musimy poczekać. I startuje nasz system. Właśnie przed chwilą skalibrowaliśmy ekran. Trzeba to zrobić bardzo szybko na początku. Jeśli nie klikniemy, to nam przejdzie bezpośrednio do tego. Teraz sprawdzimy, czy kalibracja jest w miarę dobra. jak no widać przyciski prawa, lewa działają. Tak, wchodzimy Enter. Tu widać, że wszystko fajnie działa. do dół góra. Tak, jakbyśmy mieli normalną klawiaturę. Enter. Tak. I możemy sobie przechodzić do katalogu. jak, jak wygląda to y, pod kątem. No, oczywiście z dołu szybko tracimy jakikolwiek widok. Z prawej strony jest ok. Uważam, że kąty prawa, lewa są bardzo dobre. Dobrze je są widoczne. Zaś od góry lekko też tracimy ale nie jest to tak jak od, od dołu. Nie jest to tablet, jest to typowo urządzenie do budowy e, dotykowych paneli za pomocą zestawu z Big Blackiem.